Hemen dira argi eta garbi, bi heroi, zeu bezala, gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Argi eta garbi munduaren amaieraren kontra. Meteorito bat lurrera hurbiltzen ari da planeta arriskuan jarriz narrasti ziborg erraldoia. Aizkolari zombien ejertzitoa. Baina planetarentzat benetako mehatxu bakarra, klima aldaketa da. Zientzialarien euneko laurogeita emeretziko ma bederatzi bat datorresatean ez den lalurraren ziklo natural bat. Eozen hogaraian temperatura asko zen, bai, baina bos gradu izan ziren amar mila urtean gaur egun gradu bat igo da mende terdi eskasean, eta gertaliteke beste lau gradu igotzea datozen eun urteetan. Kontua ez da geniu gaizto batek lurra suntxitu nahi duela satelite bero emaileen bidez. Ez da txinatarrek Amerikako ekonomia kaltetzeko asmatutako zerbait ere Trumpek dioen bezala. Klima aldaketaren errua, geurea da. Sorburuan egutegi efektua eragiten duten gasen isurketa handia da, gehienetan, erregai fosilak erabiltzeagatik. Temperaturen igoera bortitzonek ondamendi natural handiak eragiten ditu. Pentsa, hogeita bos milioi lagun etxerik gabe utzi dituzten giza ondamendiak. Gainera arazoa eragin duten herrialde aberatsek ez diete pertsona hauei errefusiatu izaera aitortzen. Hala ere erabiltzen dugun energiaren ie uneko laurogei erregai fosiletatik dator oraindik eta gero eta gehiago gastatzen dugu. Dena den, ez espero pelikuletan bezala eroi bat etorriko denik mundua salbatzera, klima aldaketa ukatzea arduragabekeria da. Horregatik, Gipuzkoako foru aldundia esfortzu handiak egiten ari da eta 2000 eta klima aldaketari aurre egiteko zentroa zabalduko du. Baina erakundeak ez dira lagundu dezaketen bakarrak, guztiok egin behar dugulan gasen isurketa murrizteko. Tresna elektrikoak entxufatuta edo estan baien ez ustea, Autoaren abiadura murriztea, kontsumoa gutxitzea eta garraio publikoa erabiltzea. Izan ere, zure aldaketa txikiak dira mundua salbatzeko modu bakarra.